ったね何がロシンゴじゃもうねああくそ俺たちは誰だと思ってんだあ俺たちを誰だと思ってんだあ天山小島略して26年目の27年目の転校したぞああふざけんじゃねえ、腐ってもたいっていう言葉教えてやるああ 俺たちは腐ってなんかいねえけど腐ってもたいそれだけのそれだけの価値観を持ってやってるんだあこのタックリーにかける意気込みはこんなこんなところで足踏みしてるようなそんな生優しい歴史のタッグチームじゃねえんだそれだけは必ずあともう1試合もう2試合いくらでもやってやるぞ必ず見返しちゃうからご覧の通り何の問題もなく今日の試合も 突破してやったぜ次の公式戦も何の問題も何の驚きも起こらねえ史上最高のフィナーレはイービル真田のものだよく覚えてけ This is evil Everything is evil 全ては No problem ノーサプライズイービルだ